құрметті алтай сейдірұлы ең әуелі еліміздің бас қаласының басшысы ретінде еліміздің бас басылымына егемен қазақстан газетіне сұхбат беруге келіскеніңіз үшін сізге рахмет айтамыз оқырмандарымыздың атынан жуырда президенттің қабылдауында болдыңыз мемлекет басшысы өзіңізге қаладағы әлеуметтік мәселелерді соның ішінде тұрғын үй мәселесі газдандыру мәселесі үлескерлердің мәселесі сияқты көптеген шаруаларды тиянақтауды тапсырды әңгімемізді осы тараптан бастасақ ең әуелі мына енді елбасының бес әлеуметтік бастамасының бірі көгілдір газға қосылуды елордалықтар көптен күтіп отыр осы шаруа қалай шешіліп жатыр иә дұрыс айтасыз осы елордамыздың дамуы ол үнемі мемлекет басшысының бақылауында болатынын баршаңыз білесіз сондықтан елордамызда қарқынды жұмыс ол жүріп келеді себебі қаламыз жылдан жылға дамып келеді халқы өсіп келеді сондықтан ол тиісті инфрақұрылымы уақытылы жасалыну керек абаттандыру жұмыстары уақытылы жасалу керек әлеуметтік мәселелер ә, шешілу керек соның ішіндегі ең өзекті мәселелер жаңа өзіңіз айтқан э, мынау тұрғын үй э, баспана ә, және бұрынғыдан қалып қойған проблемалық нысандар ал қазіргі таңда өзектісі ол газдандыру мәселесі елбасымыздың бес әлеуметтік бастамасының э, бағытында осы газдандыру бекітілген бұл елбасының тарихи жобасы қазір осы жұмыс э, басталып осы өткен жылдан бері э, іске асырылуда егер нақты цифрлармен айтатын болсақ 2020 жылы біз 350 шақырым газ құбырларын қала ішіне тарттық ол негізінен осы біздің жеке секторда сонымен бірге біздің жылыту қазандықтары 13 үш жылыту қазандық бар ә, су жылыту қазандығы соның төртеуін былтыр біз газға қостық қалған тоғызы ә, биыл 2021 жылы жылыту маусымына дейін қосылатын болады қазір қарқынды жұмыс жүріп жатыр сонда ә, толыққанды барлық жылыту қазандықтары газға көшетін болады ал жеке сектордағы өткен жыл біз төрт елді мекенді қосқан болсақ жеке сектордың негізінен бізде олар 16 ғой саны сонда биыл он ә, сол 16 елді мекеннің онын газға қосатын боламыз ол дегеніміз биыл тағы да 300 шақырымнан астам ә, ішкі көше арасында ә, көшелердегі газ желілері құбырлар тартылатын болады сонда толықтай он 10 елді мекеніміз жеке сектор газға қосылу мүмкіндігін алатын болады ары қарай сонда үй мен үй біз газға қосу жұмыстарын жасауымыз қажет сонда нәтижесінде біз тэц бір тэц екіде он үш су жылыту қазандықтарын газға көшірсек сол зиянды көмір көмірден шығатын ауаны ластайтын қалдықтар едәуір азаяды одан кейін жеке сектордағы газдандыру мәселесі ол халыққа үлкен септігін жеңілдету жағынан сосын жаңағы бейнеттен құтылады отын жағу немесе жаңағы көмір жағудан күл шығарудан ол жақсы осы жұмыс енді бақылауда қазіргі уақытта біз осы аз қамтылған отбасыларға көмек жағынан қарап жатырмыз бірнеше банктермен кездестік сол пайызсыз несие берсек қайтарымды тұрғын үй көмегі бар ең аз қамтылған отбасыларға мемлекет тарапынан тұрғын үй көмек беріледі мердігер мекемелермен бағаны көтермеу жөнінде одан кейін көрсетілетін қызметті біз бағасын түсірдік субсидиялау қарастырыла ма сонда жоқ ол субсидия емес біз келістік мердігерлер мен енді кәсіпкерлер ғой оларда енді әрине оның еңбегі бар жалақысы бар оның қызметкерлері бар оларға жалақы беру керек ә, жаңағы құрал жабдықтарды сатып алу керек ол енді тегін дүние жоқ қой бірақ олар түсініп енді мына халыққа көмек ретінде олар да бізбен бірге келісіп жұмысты атқарып жатыр алғашқыда баға алпыс теңге болатын сол кездегі есеп бойынша сонда есептеп есептеп қазіргі уақытта қазір 34 теңге жақсы тиімді баға деп айтуға болады себебі оңтүстік өңірден мың шақырымға жуық үлкен магистралды құбыр тартып алып келді оны енді қазтрансгаз аймақ бар министрліктер бар барлығы жабылып ол үлкен мемлекеттік жоба ғой осы үлкен қарқынды жұмыс бұл тарихи жоба айтып жатқан мәселеңізге өзекті сабақтас мәселен қала маңындағы ә, мекендерді елді мекендерді дамыту туралы газдандырудың барлығы сол қаланың шеткі аймақтарында жүріп жатыр көктал бір көктал екі біз тартып ә, аяқтадық биыл агроқалашықты бітіреміз жаңағы ана жақта ғана бұрынғы темір жол станция қырқыншы қазір дорога одан кейін промышленный одан кейін мынау күйген жар бар қаланы шыққан кезде қарағанды жақта оң жақ сол жақта оңтүстік шығыс аймақ юго восток дейді соларға биыл газбен кіріп жатырмыз қарқынды жұмыс жүріп жатыр оның бәрі осы қаланың шеткі аймақтарында газдандырумен байланысты тағы бір жақсы тиімді мәселе бар жергілікті ә, жылыту қазандықтарын салатын боламыз газбен жылытатын қазір біз екеуін бастауды көздеп отырмыз біреуі жаңа мынау жаңа темір жол вокзалы бар ғой нұр жол сол жерде бір жылыту қазандығы газ сол ауданды сол жердегі тұрғын үйлерді сол аймақта сол ауданды жыл, жылытатын одан кейін екіншісі мынау жағалау жақта әрқайсысы үш жүзден үш жүзден астам гигакалория жылу береді сонда тэц үш осы екі газбен жылытатын қазандықтардың бәрін алған кезде тұтастай бір мыңнан астам ә, гигакалория жылуды біз келесі жылы беретін боламыз тец үш э, жұмысын э, бастап кетті ал екі осы газбен жылытатын қазандықтарды іске қосатын болсақ сонда біздің қаламыз бүкіл жаңадан салынып жатқан жер жылу жетпей жатқан жерлердің бәріне жылу жететін болады одан кейін сумен қамтамасыз ету керек бізге қазір қосымша жүз мың текше метр суткасына беретін сондай үлкен станция салу керек суды фильтрлейді келетін тазартып қалаға беретін болады соның да жобалық сметалық құжаттың барлығы мемлекеттік экспертизадан өтті қазір үкіметтен қаражат бөлініп жатыр осы стратегиялық маңызды мәселелер онсыз қаланың тіршілігі болмайды бұл қай жылдарға жоспарланып отыр ол 2022-де қазір біз бастасақ келесі жылы бітіреміз биыл бастаймыз мемлекет басшысы әлеуметтік нысандарды көбейтуді тұрғындарға жеңілдікпен берілетін үйлерді арттыруды тапсырғаны белгілі осы бағытта қандай жұмыстар жасалып жатыр қаланың енді урбандалуы ә, әлеуметтік мәселелер ол мысалға ең азаматтарды мазалайтын мәселе үлкен қалаларда ол тек қана біздің қалада емес ол тұрғын үй соның ішінде қолжетімді баспана қарасаңыз қала халқы 10 жылдың ішінде салыстыратын болсақ 10 жыл бұрын мынау бізде бас жоспар бар ғой генплан 10 жыл бұрын қабылданған кезде 2030 жылы 1 миллион 200 мың халық болады деген жоспар болған ол 1 миллион 200 мың халықты біз 2020 жылы жетіп қойдық 2010 жылы 600 мыңның үстінде халық болған қазір 1 миллион 200 мыңға жеттік көрдіңіз ғой екі есеге өсті ол э, көбірек мектеп салу керек деген сөз көбірек балабақша ә, емханалар ауруханалар әлеуметтік нысандар сол ғой мәдени спорт нысандар соның ішіндегі тұрғын үй қолжетімді баспана президенттің тапсырмасына сәйкес біз үш есеге дейін арттырдық қолжетімді баспананың құрылысын мысал ретінде 2019 жылы біз 2900 пәтер тапсырған болсақ 2020 э, жылы 7000 үстінде пәтер тапсырдық ал э, биыл 2025 жылы 2021 жылы 10 мың пәтер қолжетімді баспана бұл жерде біз отбасы банкпен үлкен жұмыс жасап жатырмыз нұрлы жер бағдарламасы бар одан кейін инвесторларға қолайлы жағдай жасағанның арқасында біз сол э, баспананың санын көбейтіп отырмыз былтыр 3 миллион шаршы метр тұрғын үй тапсырылды биыл 21 жылы 3 миллион 200 мың шаршы метр тұрғын үй тапсыруды көздеп отырмыз сол жұмысты атқарып жатырмыз ол үйдің бәрін тапсыру үшін не керек оны жылумен қамтамасыз ету керек сумен қамтамасыз ету керек электр желілерімен кәріз желілерімен жол абаттандыру инфрақұрылым жасау керек қой ол енді қаланың тыныс тіршілігі ғой біріншіден онсыз болмайды қазір мына урбанистика деп айттыңыз урбанизация ол әлемдік э, құбылыс бүкіл әлем, э, дүние жүзінде үлкен қалаларға адамдар э, топталып отырады біздің болжам бойынша 2030 жыл нұр сұлтан қаласында 2 миллион адам тұратын болады оған не істеу керек оған қазірден бастап дайындау керек қой үлкен қалаларда жердің астындағы инженерлік желілердің бәрі дұрыс болса сонда үстінде бәрі дұрыс болады өзіңіз айтып отырған инфрақұрылым мәселесі сол әсіресе сол қаланың шет жағындағы тұрғын жайларда өте өзекті соларға мысалы көбінесе автономды жылу орталықтарымен қамтылған көбі олардың жаңа тұрғындары қазір мына меншік иелерінің бірлестігі құрылып жатыр ғой пәтер иелері кооперативтердің орнына осы мәселелер қалай шешіледі жаңа сіз айтып отқан оси ол негізі көпқабатты тұрғын үйлерде болады центр оси дегенді құрдық мемлекеттік орган емес ол жеке сектор бірақ осы ұм, тәжірибесі бар эксперт мамандар сол осы ел құрылу жөнінде э, консультация береді көмектеседі ал жаңағы қаланың шеткі аймақтарын айтып жатсыз қаланың шеткі аймақтарында иә инфрақұрылым мәселесі бар біз э, үкіметте арнайы ә, жаңағы қаланың даму бойынша жоспарында ә, бір бөлігін бекіттік қой осы елді мекендердің қаланың шеткі аймақтары дегенде ол президенттің тапсырмасы бар мысалға былтыр біз жүз жетпіс көшені жөндеген болсақ соның жүзі сол қаланың шеткі жағында әлде де жасайтын жұмыс көп себебі қаламыз дамып жатыр қоғамдық кеңістіктер дейміз қалаға не керек азаматтарға жаңағы жүріп тұру үшін балаларын серуендету үшін зейнеткерлерге немесе жастарға спортпен айналысатын немесе сквер парк саябақтар көбірек болса сонда қалаға жақсы болады тынысы кеңейеді иә. адам денсаулығына пайдалы қаланы адам азаматтарға ыңғайлы қала ету үшін біз мастер план қабылдадық мастер, план ол біз нұрсұлтан жайлы қала нұрсұлтан комфортный город көздейтініміз тұрғындарға ыңғайлы болу керек одан кейін келетін туристер бар басқалар бар ә, бұрын енді қалалардың барлығы автокөліктер үшін салынды ғой магистралдардың бәрін тартады ал жаяу жүргіншілер қайда жүреді ә, велосипедисттер қай жерде жүреді балалар коляскамен қай жерде жүреді соның бәрін ойлау керек қалада сол үшін соған ыңғайлы қылып жасап жатырмыз қарасаңыз қоғамдық кеңестер қазір саны көбейіп жатыр анау көпірдің астында бос тұрған жерлердің бәрін жастарға спортпен айналысатын балаларға ойнайтын алаңдар сосын көбірек жасыл желектер ектік сарайшық көпірдің астында жасадық қазір жастардың бәрі сол жерде одан кейін мынау еуразия университетінің астындағы көпірдің астын жасадық ол жерде де оны қазір кеңейтіп жатырмыз қасында мынау құтқарушылар аллеясын жасаймыз скейтборд бар орындарға айналды иә иә одан кейін мынау нс стрит лайф деген бар ол біз ә, әлемдік тәжірибені қарадық анау гетто геймс деген бар бұрын адам бармайтын жерлердің бәрін абаттандырсаң мысалға адам тартылатын болады таза жерге адам көп барады соны әсіресе жастарға спортпен айналысатын орындарды көбейтуіміз керек сонымен жасап жатырмыз одан кейін біз қаланың саябақтарында ә, спорт нысандарын далада футбол ойнайтын волейбол баскетбол ә, немесе жас үлкен зейнеткерлерге жаңағы өзі спортпен айналысатын тиісті құрал жабдықтарды қойып едік ол да бір тартымды жерлер болып қалды аулаларды да солай абаттандырып жатырмыз былтыр жүз елу ауланы абаттандырдық алпысқа жуық осындай қоғамдық кеңістікті құрдық биыл да жүз қырықтан астам ауланы абаттандырып жатырмыз қазір сол айтып отқан нысандардың бәрінің тең жартысы осы қала күніне ашылады тек байқоңыр ауданында елуден астам ауланы биыл жасаймыз былтыр да сонша жасағанбыз сарыарқа ауданында есіл ауданы алматы ауданы төрт ауданның бәрінде сондай жұмыс жүріп жатыр біздің көздейтін мақсатымыз осы қала тұрғындарына ыңғайлы болса мына жерге қарасаңыз мына әзірбайжан мәмбетов көшесі өзі шағын ғана көше біз соны ә, сенбі жексенбі күні автокөлік кіргізбей жауып тастайын деп жатырмыз демалыс променад деп күні кеше балаларды ә, қорғау күнінде көрдіңіз мынау екі театрдың ортасына жастар театры мен мынау э, жасөспірімдер театрының арасында біз театральный бульвар аштық соның бірінші бөлігін аштық фонтан бар кешке оны жаңағы жақсы жарықтандырады балаларға өте тартымды жер енді біз жас үлкен ә, мысалы үшін зейнеттегі азаматтарға оларға да жақсы бір демалыс күндері музыка қойсақ бір бірімен араласса сондай ыңғайлы орындар жасауымыз керек қазір мынау ә, ипподромның қасында біз 17 шақырым атпен жүретін атпен серуендейтін орын жасап жатырмыз біз енді ата бабамыз атқа мінген қазақ дейміз қазір қарасаңыз барлық жастардың бәрі атқа міне ала ма олай деп айта алмаймын ол үшін міну үшін не істеу керек жағдай жасау керек қой иә бір екі жерде бар ол шағын шағын тек қана өзінің жаңағы соған қызығатын адамдар ғана барады соған біз ипподромды қайтадан салып жатырмыз ә, ипотерапия жасап жатырмыз қазір дцп аурулар көп сал ауру оларды емдеу үшін мамандардың айтуы бойынша ипотерапия керек сенбі жексенбі күн немесе жұмыстан кейін баратын сондай орындар керек қазір енді иә кәсіп ә, кәсіпкерлер жақсы қолайлы жағдай жасап жатыр принцип полицентричности деген бар қазір қаладағы көліктерді азайту үшін не істеу керек мысалы қараңыз қазір бала туу көп да ол жақсы одан кейін бір баласын мектепке апарады екінші баласын балабақшаға апарады үшінші баласын тағы басқа жаққа апарады көліктің бәрі ары бері жүрген қаптап жүрген машина полицентричность деген сөзіміз мына бір қадам жерде өзінің шаговая доступность сол қазір жаңадан салынып жатқан үлкен үлкен шағын аудандардың бәрін айтып жатырмыз ол жерде өзінің мектебі болу керек өзінің балабақшасы болу керек өзінің жаңағы сауда орталықтары болу керек өзінің спорт нысандары әлеуметтік нысандардың бәрі сол жерде болу керек сонда ары бері көліктер көп жүрмейді азаматтарға да ыңғайлы ғой бір жерде барлығы өзінің баратын жерлерінің бәрі сонда болса қалада көліктің саны да азаятын болады елбасымыздың мынау жасыл белдеу бар ғой жасаған ол біздің қаламызға экологиясына э, өте жақсы әсер етіп жатыр қазір оның бәрі үлкен орман болып қалды қаланың айналасында тек қаланың аймағында 15 мың гектар осы э, жасыл аймақ бар ал тұтастай алғанда ол жасыл қаланың айналасындағы жасыл белдеу ол 90 мың гектардан жүз мыңға жүз мың гектарға жақындап қалды елордамыз э, еліміздің өзге қалаларына әрдайым үлгі көрсету керек қой сіздің айтып отырған жобаларыңыз бәрі көңілімізді қуантады әрине десе де үлескерлердің мәселесі қалай шешілгеніне де тоқтала кетсеңіз кәсіпкер мемлекеттен сенім алды ма сол сенімді ақтау керек қой жауапкершілігі бар адам бар жауапкершілікті білмейтін адам бар сол үшін нормалар болу керек тиісті екі мың он тоғызыншы жылы алпыстан астам бітпей қалған нысандар болған ол нысан деген алпыс деген үй емес ол ол жерде жүз елуге жуық көп қабатты тұрғын үй болды кешендер тұрғын үй кешендер 15 бес мыңнан астам отбасы соны жылдар бойы 15-20 жылдан бері күтіп отқандар бар 10 жыл күтіп отқандар бар одан кейін мемлекетке келді енді не істейміз мемлекет өз қамқорлығына алды қыруар қаражат бөлді соның есесіне 2019 жылы біз 10 үйді іске қостық 2020 жылы 20 үйді іске қостық биыл елуден астам сол көп қабатты тұрғын үй кешендерін іске қосамыз Қалған осы жиырма екі жиырма үште бітіреміз оның е құжаты жоқ немесе бар болса ескіріп қалған сметасы жоқ сол мәселемен біз айналысып жатырмыз мемлекеттің қолдауымен осы мәселе шешіліп жатыр қазір біз ә, жиі жиі сол қара тізімді көрсетіп отырамыз мына компаниялар алаяқтар байқаңдар алмаңдар олардан біз соны қарап қадағалап біріншіден ол мемлекеттен рұқсат алу керек үлескерлер сатуға бола ма болмай ма сатуға бол, рұқсат алу үшін не керек біріншіден банктен кепілдеме керек банк кепілдеме жай адамға бермейді ол қарайды қаржылық жағдайы бар ма өзінің тиісті тәжірибесі бар ма сала ма мұршасы бар ма салуға соны қарайды екіншіден ол жаңағы өзінің тиісті дәрежеде құрылыс басталған болу керек түсіндіңіз осындай талаптары бар сонда ғана ол үлескер мәселесі қайталанбайды қазір енді қалада ә, мектеп пен балабақша мәселесі өте өзекті балаларын енді балабақшаға кезекке қоя алмай жатады адамдар мектепке де сыйғыза алмай жатады осы бір мәселелерді реттеу жолдары қалай шешіліп жатыр әр отбасында ең қымбат не балалар ғой ертеңіміз де сол әр отбасының жаңағы балалары жақсы білім алса екен сапалы білім алса екен деген мемлекеттің тарапынан да осы біз білімді ұрпақ тәрбиелесек екен деген үлкен саясат бар одан кейін оның бәрін іс жүзінде атқару керек қой мысал ретінде қарасаңыз жаңағы қала санын көбейіп жатырмыз дейміз тұрғындардың саны осыдан он жыл бұрын оқушылар саны жетпіс үш мың болған екен биыл жүз тоқсан төрт көрдіңіз ғой қанша есе ол деген сөз қанша мектеп салып отыру керек қой иә үш ауысымды мектептер бар одан кейін жаңағы тиісті нормадан тыс асып кеткен балалардың саны көбейіп жатқан мектептер бар олардың бәрі сөйтіп өсе беретін болса ертең олар да үш ауысымды болады иә өткен жылы сегіз үш ауысымды мектеп болды одан кейін 24 сондай саны көп нормадан тыс оқып жатқан балалар былтыр соны екі есеге азайттық қазір төрт үш ауысымды мектеп бар жиырма төрттен біз он алтыға дейін азайттық ә, егер ештеме жасамай отыра беретін болсақ ол бір жылдың ішінде қайтадан екі есеге көбейіп кетуі мүмкін бұрын ең үлкен мектеп 1200 орындық мектеп болған екі ауысымда да ол жүз бала оқитын болған қазір біріншіден қалада жер табу қиын одан кейін жер тапсаң да оған инженер желілер тарту керек қой ол да қыруар ақша ғой сондықтан біз үлкен габаритті мектептерді салып жатырмыз екі мың орындық екі мың орындық мектеп екі ауысымда төрт мың бала оқиды он тоғызыншы жылы біз алты мектеп салдық жиырмасыншы жылы біз он мектеп он бір мектеп салдық биыл біз 16 мектеп саламыз 16 мектеп егер екі ауысымды мен оқыған кезде қырық мыңның үстінде балаларға орын қамтамасыз етеді одан кейін жеке мектептерді қолдап отырмыз инвесторлардың есебінен бізде үлкен қала болғаннан кейін сұраныс көп осы мамыр айында жеті мың бала бітірді қыркүйек айында жиырма алты мың бала келеді көрдіңіз ғой үш жарым есеге көп былтыр да тап солай болған бес алты мың бала мамыр айында мектеп бітіріп шығады да жиырма мыңнан астам бала қыркүйек айында мектеп э, табалдырығына аяқ басып кіреді міне осы мәселе біз э, ендігі жылға тағы да біз жоспар жасап отырмыз ол мектепті бір жылдың ішінде сала алмайсың ғой биылғы бітіріп жатқан мектептің бәрін былтыр қазығын қақтық біз ал ендігі жылғы бітіретін мектептер біз қазір соның жобасын жасап биыл құрылысты бастап кеттік сондықтан бұл өте өзекті мәселе білімді ұрпақ тәрбиелеу үшін біз ә, сапалы білім беру үшін тиісті біріншіден жағдай жасауымыз керек мектептерді салып одан кейін ә, мұғалімдерді қолдауымыз керек елорда қазақланбай енді еліміз қазақлану қиындау қазір аулаға шықсақ балалардың барлығы <laughs> өзге тілде шүлдірлеп жүреді өзіміздің қаракөздеріміз жаңағы аралас мектеп мәселесін қозғап отырған себебіміз сол жалпы елордада осы ұлт руханият үшін қандай дүниелер жасалып жатыр тәуелсіздік алғалы бері жағдай көрдіңіз қандай жақсарғанын қадыр мырзалин сөзі бар ғой өзге тілдің бәрін біл өз тіліңді құрметте деген ол енді әркімнің өз отбасына өзіне байланысты ғой бұл сіз бен бізге байланысты сол үшін әр азамат бірінші өзінің ана тілін құрметтеу керек мен өзімнің пайымдауым қазір енді басқа шетел тілді оқу керек себебі біз енді мынау жаһандану жаһандану заманында тұрмыз ғой көптеген білім аласың одан ол жақсы өзіміздің ана тіліміз болған кейін өзіміздің мемлекетіміз болған өзіміздің шекарамыз бар сол емес пе ұйытқысы одан кейін басқаға үлгі болу үшін өзіңнің өз тіліңде сөйлеу керексің ғой иә біреуге қалай айтасың өз ана тіліңді білмей отырсаң қандай ақыл ақыл бере аласың сол үшін ол оған біз біреуді кінәлай алмаймыз тек қана өзімізге байланысты сізге байланысты маған байланысты немесе әрбір қоғам мүшесіне мемлекет тілге мемлекет тарапынан жақсы жағдай жасалып жатыр соны біз дұрыс тиімді іске асыруымыз қажет қазір елордамызда 80 процент міне ә, осы қазақ тұрады сосын басқа ұлттар бар олар барлығы бір, бір шаңырақтың астында бір мемлекетпіз біздің тарихымыз туралы рухани жаңғыру одан кейін мынау мәдениет саласында біздің қаншамыздың театрлар қазақ драма театры салынды бізде қанша біздің тарихи тұлғаларымызға ескерткіш қойылып жатыр көшелердің аты беріліп жатыр мысалы қарасаңыз фариза оңғарсынова әбіш кекілбаев көшесі берілді кешегі мысалы үшін олимпиада чемпионы жақсылық үшкемпіров спорт нысанының аты берілді не үшін ол үлгі болсын деп сондықтан ондай жағынан жасалып жатқан жұмыс баршылық ал өзіміздің бірлігімізді сақтап қалу үшін өзіміздің мәдениетімізді көтеру үшін ол енді әр азаматқа да байланысты білім алатын болсақ ә, мәдениет жағын мысалы үшін театрға баратын болсақ спортпен айналысатын болатын болсақ жақсы сапалы білім бір бірімізді құрметтейтін болатын болсақ біріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос деп абай айтқан сол ә, тұрғыда жұмыс жасайтын болсақ қазір міне биыл тәуелсіздіктің отыз жылдығы ол аспаннан түскен дүние емес қой оны біріктіру бар оны ұстап қалу бар оны күнделікті еңбек ету керек ол еңбекпен ғана болады тек қана осы елге жаны азаматтар көп болса сонда еліміз дамиды пандемия жаһанды жайлап тұр осындай э, жағдайда елордамыздың халқы жаңағы экономикалық дамуы мына шағын орта кәсіпкерлердің жағдайы қалай болып жатыр мемлекетіміздің дер кезінде осы антикризистік кризиске қарсы э, жасаған іс шаралардың арқасында э, кәсіпкерлер үлкен қолдау алды тек былтырдың өзінде мысалға біз жұмыспен қамту бағдарламасының аясында жұмыспен қамту жол картасы алпыс миллиардтан астам біз қанша жұмыс орнын аштық жиырма мыңнан астам жұмыс орнын аштық тұрақты жұмыс та бар уақытша да жұмыс та бар мысалға бір үйді салып жатсаң ол үйді салып біткенше жұмыс орын ғой одан кейін екінші үйді саласың немесе мектеп саласың ал соны салғаннан кейін мектептердің оның ішінде тұрақты жұмыс пайда болады әлеуметтік салсаң тұрақты жұмыс пайда болады немесе бір жолды салып жатсаң жолды салып біткенге дейін ғой ол тұрақты жұмыс ол біткеннен кейін ол мекеме барады да басқа нысанға барады оның бәрі қолдау біз былтыр мысалға құрылысты тоқтатқан жоқпыз құрылысқа қолдау көрсеттік соның есесіне біз жылдың соңында үйлердің бәрін тапсырдық мектептерді тапсырдық биыл да сол көмектесіп жатырмыз иә нарық болғаннан кейін кейде шекаралар жабылғаннан кейін кейбір құрылыс материалдарының бағасы да көтерілді ол конкуренция ғой сол үшін біз көбірек бізде өндіріс ашуымыз керек өндіріс өзімізде шығару керек себебі шетелден алатын дүниелер бар ғой сол үшін қазір біз жақын арада мысалы үшін екі мынау жиһаз фабрикасын салу жобасын қолдадық осы қазақстандық кәсіпкерлер одан кейін мынау э, темір бетон шығаратын э, құрылыс нысаны өте маңызды мәселе кірпіш шығаратын зауыттарды салдық одан кейін мынау есік терезе шығаратын сондай э, кәсіпкерлермен орта шағын оны бөлмейміз біз шағын кәсіпкерсің орта немесе ірі бәріне қолдау көрсетіп жатырмыз біздегі мынау үш миллион текше шаршы метр салып жатқан үйлер кімдер олар жергілікті компаниялар ғой бізде инвестициялық кеңес бар сол жерде біз екі триллионға жуық жобаны мына екі жылдың ішінде қолдадық оның ішінде құрылыс индустриясы бар өңдеу өнеркәсібі де бар жаңағы қызмет көрсететін жаңағы сервис ол да бар одан кейін IT қазіргі қазір басқа да мынау энергетика немесе бізге қазір уақытта бағаны тұрақтап қалу үшін әсіресе мынау азық түлік бағаларын оларға кәсіпкерлерге ә, жасайтын келіп көкөніс қоймасы керек керек сондай нысандар керек ол жерде холодильник болу керек ә, немесе жаңа жылыжайлар салуымыз керек немесе өңдейтін ә, ауыл шаруашылық өнімдерін сондай жобаларды қолдап жатырмыз ол ә, кәсіпкерлерге жағдай жасамасақ онда ә, тиісті нәтиже болмайды соны біз инвестициялық кеңесте сөйтіп қолдап жатырмыз осылай әкімдердің ашықтық танытуы жаңа баққа жалпы ә, қоғаммен қарым қатынасқа ашық болуы барлығымызды қуантады сіздің берген сұхбатыңызға ә, рахмет айта отырып жалпы қала тұрғындарының ең көп көтеретін мәселесі қандай деген бір сұрақпен түйіндегім келіп отыр өзінің шаруасы түгел адам акиматқа келмейді өзінің жұмысын жасап жүре береді көмек сұрайтын адамдар мұқтаж азаматтар келеді мысалы үшін кәсіпкер келіп мен жаңа жоба ашсам екен деп келеді немесе аз қамтылған отбасылар болатын болса маған жұмыс тауып берсеңіз немесе тұрғын үй кезегінде тұрмын соған көмектессеңіз деп ә, көмек сұрап келеді ә, немесе бір өзіміздің орта бір, бір шағын бір кәсібімізді ашсақ деген сондай мәселемен келеді сұрақ көп сол үшін біз жанұя орталығын аштық жанұяға қанша мыңдаған адам келеді ол жерде біздің қызметкерлер мынау ә, ашықтық қағидасымен бәрін қабылдап бір терезе қағидасымен сол жерде өзінің консультациясын сұрақтарына жауабын беріп отыр одан кейін біз мынау тұрғын үй орталығын аштық себебі ішіндегі бүкіл сұрақтардың ішінде басым көпшілік тұрғын үй жөнінде сол үшін біз қолжетімді баспананы көбейтіп жатырмыз одан кейін жұмыспен қамту одан кейін өз кәсібін ашу одан кейін енді мынау айкөмекке қарап отырсақ абаттандыру мәселелері жаңағы су беру жылу беру немесе сезон кезде қыста қар жинау қазіргі уақытта автобустың уақытылы келу қоғамдық көліктің көп үлкен қала болғаннан кейін сұрақ көп айкөмекке қазір миллионнан астам сұрақ келеді алғашқы жылдар бір жүз мыңдаған есеп болатынбыз қазір екі миллионнан асып кетті тұрғындардың сұрағына уақытылы жауап беру үшін тиісті біз осындай орталықтар ашып жатырмыз сосын жұмыспен қамту орталықтары бар одан кейін ә, денсаулық ә, сақтау мәселесі бойынша мынау шектеулі азаматтар бар әсіресе, балалар бар соған реабилитациялық орталықтарды ашуымыз керек сол маңызды жұмыстар сол осыған біз қазір баса назар аударып жатырмыз басты назар алтай сейдірұлы енді осындай қаланың қат қабат қарбалас шаруасынан уақыт тауып бізге сұхбат бергеніңіз үшін сізге рахмет айтамыз оқырмандарымыздың атынан көрермендеріміздің атынан ә, енді осы ел тілегі ескеріліп елордамыз еңселі болып алға қарай дами берсін сіздің де қызметіңізге сәттілік тілейміз рахмет рахмет сізге